Narudi shule amkuta babu karudi. Mapema sana ilikuwa saa tisa mm. shule. Shule ya shule ya msingi Miawilila. Babu ndo anakumbatia mjukuu wangu. Warudi shule babu. Anashika hivi mimi naumia. Kwa sababu mtu alikumbatia lazima kushika na mgongo mzima. Mm. Ile ikawa shida sana kwangu. Na kukuruka yani. Babu ndo hivyo kwa sababu anashazoea mjukuu wake kwamba nina roho gani na naishi naye vipi. Mm. Kwa hiyo mbona ukukuluka sana? Afu nalia, mm. tukana naumia. Vipi ah, sasa mbona imeloa? Ndio kubandua hivi afu wafisikizo hebu wanageuza Yasiri anaendelea kutueleza baada ya babu kugundua kuwa analo tatizo na maumivu makali katika mgongo wake, babu alimbana ili kujua nini chanzo. Yasiri uvumilivu ulimshinda na akamweleza babu yake juu ya kile kilichotokea, ya kwamba mama yake wa kambo ambaye ni bibi Mke aliyekuja baada ya bibi aliyekuwa anamlea kufariki alimchoma na pasi katika sehemu ya mgongo wake, huku wanawe wakiwa wamemshikilia mikono ili asiweze kufanya chochote jambo lililompelekea babu kukasirika na kufoka kwa hasira kumgombeza huyo aliyekuwa mke wake mpya kwa wakati ule. Hali ya utulivu ikapita, baada ya siku kadhaa kupita, bibi yule hakukoma. Siku hiyo Yasiri akiwa amerudi shuleni na ndugu yake ambaye ni mtoto wa huyu bibi, bibi huyu akiwa ametenga chakula, Yasiri naye aliisogelea meza ili aweze kula, kwani alikuwa na njaa sana siku hiyo. Cha kushangaza na kustaajabisha, bibi yule alichukua tonge la ugali wa muogo uliokuwa mlaini na kumpiga nao Yasiri usoni. Yasiri anadai kuwa ugali ule ulimuunguza sana, na alipojaribu kuutoa katika sehemu ya uso wake ulikuwa umeng'ang'ania. Akiwa anapambana kuutoa usiweze kumuunguza zaidi, alishtukia amepigwa na kitu kizito kichwani mwake, na hapo hapo alipoteza fahamu. Wakati anazinduka yalikuwa yamepita masaa kumi na mbili. Yasiri anatueleza, nilipoamka namkuta yule mjomba wangu akiwa analia, yuko pembeni yangu, mtoto yule bibi, mtoto yule bibi mm. pindu tunakaa dawati moja shuleni mm. darasa saba mm. Namuuliza mjomba, yuko wapi bibi? Kwa haraka haraka kunijibu. Ah, mm. Namuuliza mjomba, yuko wapi babu? Mm. Kanijibu babu yuko shamba. Mm. Yuko wapi bibi sasa? Mm. Bibi kule kwenye mkole. Mm. Wafanya shughuli zake, kesho fulani anatoka Majuma. Mm. Anatoka. Ina maana ni mchezo wa kimila tu kwamba binti akishakuwa mkubwa ndio tabia afanye hizo mila kwenye mila za mm. Mm. mila za Kiluguru mm-hmm. mm. Kwa hiyo hapo ah. umemkuta unazinduka, umemkuta wewe mjomba mmoja tu, mmoja tu na watu wengine majirani majirani tu mm. Pia nasikiliza kwamba nilivyoto na nini, mbona kuja damu alikuja mama mmoja, baba pole sana, kauli ya mwisho inoniuma alinuza kwa nini usiondoke? Una kwenu. Mm. Pole. Niliumia sana kwa kauli yake kwa sababu hakujua makubwa yananikuta nyuma. Mm. Kumulia, nikamwambia mimi namwachia Mungu kwa yote unapitia. Kwa sababu sikujua kusudio lake mpaka napigwa na namka kama hivi. Angalia yule mchi una nini? kuna kimchi fulani vya mipingu kule wanachonga vinakuwa vifupi mm. kumbe ndio wanaangalia ule mchi kweli ngozi imebaki kumbe ngozi ilitoka kama kwenye mchi eh ah umepigwa wewe unasema wewe bibi yako unafuatiaga maji kila siku anapata kunywa ndio alikufanyia hivyo wewe nikigusa hivi sura kinama kichwa kama kinadondoka kizito naumia kishenzi yani mm. afu nakiangalia pembeni kuna ndoo pale sipungue kama saba tabidi nikiamka nikachote maji mm. nikateke maji nirudishe nyumbani da kweli yule mjomba alikuwa asoma da darasa moja alikuwa na moyo alinionyesha moyo kiasi fulani mm. zile ndo alizisota kabla mamake kufika nyumbani mm alizeka. Yani ikawa kama ni wewe ndio umechota. Eh. Alinisaidia. Mm. Baada ya kukaa siku kadhaa. Tulikaa kama siku tano hivi. Mm. Anambia mjomba si yangu ambie kwa maisha haya watakuwa. Mimi shule naacha naondoka Dar es Salaam. Huyo mtoto wa bibi sasa. Huyo mtoto wa bibi. Mm. Naondoka. Mm. Naenda Dar es Salaam. Mm nipambane ili nikuje kutetea wewe, kwa sababu najua una mzazi hata mmoja. Yeah. Ambia usiache shule, tuendelee tusome, maisha yote ni mapito, kwa sababu Mungu ndio unajua kila kitu. Huyu ni Alfa na Omega, mm. wa kwanza na wa mwisho, ndio mwenye kubeba mitihani yote mm. yote tukuta sisi. Kweli tulikaa siku ya kwanza, siku ya pili ah alichukulia tu kwamba kaongea. Lakini mwisho muda asubuhi naamka namtafuta baada ya siku ya nne mbele. Tuondoke wote shule. Hayupo. Mdaona la chumbani mimi lao chumba kirefu ina maana ukumbini. Mm. Umeona la chumba kirefu ukumbini. Ah. Naamka nagonga mlango. Yuko wapi Juma? Juma hayupo. Hatujui akaenda wapi begi yake ya shule haipo, vinguo vyake vyote kukusanya hivyo. Kumbe kuna shangazi yake alimpigia simu huko, shangazi yake kamwelekeza matatizo kwa sababu ya binti tumeshaona wazazi huko shule, nataka nijimalizie huko huko, bado miezi miwili muda huo juu mm. tushafanya moku, bado mtenda kumalizie mm. ndo katembea da sami mgeni wa nani ulikuwa nao pale wote maadui, tabia nivumilie kweli kila ninachokifanya kwangu mimi kibaya, natukanwa sana, na nyanyaswa na nini. Mwenzangu kaja huku da, nilikaa pale kama mwaka, nilivumilia baada ya kumaliza shule, lakini nashukuru Mungu alimnyanyua ndugu yangu alianza kutangulia huku, japokuwa ni mtoto wake, kizazi chake sio kizazi changu mm. lakini Mungu alimshika mkono kitaifa, anakuwa na meza mabibo sokoni mm. ikaenda enda, enda kwa mazingira yake. Siku hiyo msana ndugu zake, bwana, vipi, yupo ndugu yangu? Yupo. Ndo apata simu, naongea naye, eh, ndugu yangu, vipi, unaishije? Da, muda huo nishafanywa kitu kimoja kibaya sana. Ambacho ni nguo zangu walitoa zote, zipo nje mm. kwamba wanapolala ndani mitabini lala mlangoni kama vile, Yani ulale mlangoni kwa nje sio ndani tena ukumbi mm. itabidi lale nje pale wanapoingia ndani mimi nilale pale nje nikashukuru Mungu alifanya hivyo bibi babu wakati huo muda huo babu sasa ndo aambiliki sasa babu naye aongee kitu sasa kwa mwanamke mm. ashashikwa hapa uh -huh. kwa da Basi huyo simu hebu ongea na huyu nani huyo anakupa simu? Ndugu yao, huyo ndugu yetu, huyo mtoto wa bibi, huyo mmoja. Huyo alikuja Dar es Salaam ndo kapiga simu. Kapiga simu kwa ndugu yake. Kwa ndugu yake mwingine. Eh, bwana kwamba anamhitaji. Kwa jamani ongea naye kuna kitu nataka niongee kidogo. Mm. Wewe unaongea naye nini mabishana sana? Mpe bwana. Kama ndugu yangu kweli tumezaliwa pamoja mama moja na kuomba mpe. Mm. Ndo kutolewa simu kule kupewa mimi. Mm. Shika. Ongea na fulani mwenzio. Ongea nafala mwenzio mm. Halo. Vipi ndugu yangu? Juma. Najua ah, kumbe Juma we, Vipi uko wapi? Ah, niko hapa hapa. Maisha yako vipi? Namwambia mimi nalala nje siku hizi. Si hapa kulala. Ah! Ulala nje eh. Kwa hivyo tunafanyaje ili wewe ufike huko? Tunajua tunafanyaje kubeba mzigo si unajua? kama ndo maisha yangu nitabeba tu mzigo nitafanyaje? Basi sawa. Nakupa agizo nakupa wiki hizi mbili jitafute kwa uchungu. Shule si umemaliza? Kaambia ndio. Piga mzigo Alhamisi, Jumatano piga mzigo. Alhamisi piga mzigo. Ijumaa piga mzigo naenda kuuza. Jumamosi nataka upande gari uje dawa Na mzigo wenyewe wapo ninapokuambia blaza wabeba mzigo hapa, uanda kibaa. Hmm? Tunabeba mashelisheli. Unajua mashelisheli? CFA. Matunda fulani hivi kama mashelisheli yale pale. Huwezi kubeba zaidi ya matano, sita, saba, ni makubwa. Mm. Ndio uyebebe upate nauli ya kuja Dar. Ndio itabidi bebe nipate nauli ya kuja Dar. Umbali wa hapa na kibaa kwa mguu na milima na unapanda milima na kushuka. Jamani, huu umbali tunaoambiwa hapa na Kibaha da, ni kukadiria umbali wa kutoka Dar es Salaam Center inapofanyika mahojiano haya, kutokea Dar es Salaam Center mpaka Kibaha. Kwa mnaofahamu, mnaweza kukadiria ni umbali wa kama kilomita ngapi, mnaweza kutuambia na ukaweka kwenye comment, hata kwa mtu mwingine ambaye hafahamu umbali huu akaweza kujua ni umbali gani. Tuendelee. Kweli itabidi zote nilifanya kwa sababu na maumivu ninayopata moyoni mwangu. Mm. Natia mashairi nilikuwa natia mashairi yangu sita, unayojua na yajua. Mm. Mashairi pindi nazungumza mashairi mashairi yanajulikana. Mm. Hata Zanzibar yapo mengi sana. Mm. Hususan Morogoro ndo mpaka nadondoka. Na kama mashairi yangu sita. Ndio uwezo wangu uliojaliwa na Mungu, nguvu yangu ndio iliyokuwa inaruhusu hivyo. Wengine Jumatano nabeba, nimebeba. Alhamisi nimebeba. Ijumaa itabidi sasa <coughs> nichukue baskeli la Anita la babu niliibe. Mm. Alikuwa na mia shamba, nimeenda shambani huko huko nikalala na babu. Nikawaambia babu, baskeli mimi kesho naondoka na sokoni, nasema narudi. Nimeshachoka muda huo. Mm. Nikazama sheria yangu 12. Babu alikuruhusu basi. Babu aliniruhusu vizuri tukiwa safi. Mm. Nikazama shishi langu 12 vizuri tu. Nikatungua nazi zangu kama 20. Nikajaza fresh nikafunga vizuri. Na maana asubuhi ni safari ya wapi? Sokoni. Muda huo shara za mizigo mingapi? Miwili sokoni. Jamaa yule pale watatu na vile vinazi nikiuza elfu ishirini nitapatikana. Mm. Kweli nikajikaza kisabuni, ndio kwa sababu na shida zangu. Mkatia gia asubuhi mapema saa kumi kula pale unatoka saa kumi panda mlima wa kwanza nimeshuka nimepita msitu wa milawila nimevuka msitu mwingine wa Mkalazi nimezunguka huyo nimepandisha mlima wa rudewa nimeshuka mlima wa Kilifi naingia daraja Mkumbuluni simenelewa Mm. Baada kutoka Mkumbuluni napita Kalundwa karundwa naitafuta sehemu moja inaitwa Changalawe. Changalawe naitafuta shule. Shule ndo nafika Mkuyuni. Vituo vingi hapo? Sijui vitano, sita. Vituo vinane. Nane. Yeah. Mm -hmm. Na sio kituo kama unachokuchukulia hapa mjini. Mm. Ndio maana nakwambia unatoka hapa watafuta kibaa. Mm -hmm. Panda shuka, panda shuka nakuja kufika meulimi huu, natoa mzigo. Nilipolaza haya mzigo huu, sikufichi Mungu alivyokuwa mkubwa kwa kukupa mtihani ili ujue nini unachokifanya, na sometimes unapokwenda ujifunze pamoja na umbali wote unatembea, lakini sheshe moja ni shilingi mia tano tu mm. Ndoto mashashadi yote aliisha asubuhi saa kumi na mbili saa moja kasoro. Yaani ulipofika tu ukauza mzigo ukaisha? Wote nikauza, nikabaki na nazi mm. Nazi zilikuwa nyingi sana sokoni mm. Ah, nitafanyaje? Nikazunguka ngao na hapana mantilie kule nazi uzi mia tano mm. Nimezidi bei mia tatu Mm. Nikauza hamsini na zangu. hamsini kwa mia mbili 250 kwa mia mbili nikapata hela yangu. Nakumbuka nilipata shilingi elfu kumi na saba jumla ya fedha zote. Eh. Uh -huh. Basi hapo ndo kaona eh, nikashusha moyo. Gari kutoka Mkuyuni nilipopeka mzigo kwa sababu hiyo sehemu inaitwa Mkuyuni. Mm. Mimi natoka Milawilila. Mm. Gari Mkuyuni mpaka Morogoro mjini shilingi 2500. Mm. Kutoka Mkuyuni kwa Mloleni nilitoka pale pale Morogoro na kuja huku da, Ilikuwa nauli shilingi ngapi? Shilingi elfu nane mm. nauli. Nafika hapa Dar elfu nane mpaka elfu saba mpaka elfu sita mm. ukipanda Costa mpaka elfu tano mm. na kuja hapa. Kwa asante sana. Mungu umefanya miujiza yako. Natoka kule sina simu. Mm. Karatasi tumeandikiwa kwamba ukifika sehemu fulani utanipigia namba hii nitakufuata. Mm. Sawa. Stendi yangu ya kwanza nafika pale darajani Manzese, ndio mtu aina yoyote hata kutoka huko popote mm. lazima afike pale darajani Manzese, ndio center tukutojua sisi kwamba mjini iko Manzese pale darajani. Nilikufikisha pale, nilipata gari, nimeshuka Ubungo mm. nimechukua gari Ubungo, ilikuwa nauli shilingi ngapi? Shilingi mia tatu mm. nachukua Manzese pale Baiskeli ya babu kule uliacha wapi? So, baiskeli ya babu mdogo nimempa jirani. Jirani. Apande baiskeli arudishe kwa babu. Nikamwambia mimi nipo. Mm. Narudi nyumbani baadaye. Kuna mazingira nayafanya huko kwanza naangalia nyanya nyanya mboga mboga. Sema wewe kwa sababu unataka kuendesha baiskeli ndani nyumbani, basi baiskeli naomba ufika kumkabidhi babu. Mimi bado nachukulia mazingira yake, bado nataka tumbaku, nataka nini, nataka nini. Tumbaku si unalifahamu? Mm. Lile goro lile. Mm. Basi alivyoona vile jamani nimempa ofa kwamba nyumbani afika haraka. Labda achukue basketi. Sio wajua tena usafiri ule. Mm. Akarudisha baiskeli ujijue kilichoendelea. Ukaja Dar es Salaam, Ubungo, Manzese. Manzese. Kituo changu cha kwanza darajani. Uh -huh. Napiga hesabu namtafuta nani? Mm. Na simu ya kupiga hiyo namba nitapata wapi? Mm. Nikakaa nilifika, nakumbuka nilifika saa tisa. Mm mpaka saa moja niko pale darajani, labda atokea hapa, labda atokea hapa mm. Akapita dogo mmoja, nikajaribu namba, napiga haipatikani, nikatulia. Saa mbili, saa tatu napiga namba, haipatikani. Ah, kona sawa, mimi mwanaume nitaishi nitakavyojua na nitafanikiwa mm. Nikashuka darajani, nikashuka pale chini. Kuna sehemu moja alikuwa anapaki maguta mengi. Mm. Nikakaa pale. Mdogo wangu vipi? Fresh. Mbona hivyo na begi umetoka wapi? Nikamwambia hamna mimi nipo tu. Unajua uwezo kujifanya wewe mshamba, alikuwa umefua kwa watu. Lazima mwenyewe ujionyeshe kama ujasiri fulani mm. ili ufike lengo. Lakini unajua kwenye watu wengi mm. kuna wenye akili mbovu na kuna wenye akili nzuri sana. Mm. Kwa jamaa mmoja akatulia pembeni kaniangalia, akaambia mdogo wangu wewe mgeni. Upa juu hapa. Mm. Mimi kuta hii ilali Mm. Sema ah, unapaona hapo chini ya daraja. Hiyo nafasi yangu mimi ndo nalala hapo. Na kuomba hapo napolala mimi leo nalala wewe. Asubuhi ukicha utaondoka ndugu yako. Unajua kabisa unampigia simu labda apatikane. Nikashukuru Mungu kama kama, eh, eh, kama alijua. Mm. Kabla sawa blaza. Kaa hapo. Vipi umekula? Kaambia hamna, sijala. Sasa chakula ukipata wapi? Hela unayo? Kaambia hela nayo fresh. Chakula nitakula. Twende basi tukale. Kwa hiyo kanitoka mama mmoja tukaja hapa kuna mashine mashine hivi. Pale kwa kuna sehemu moja ilikuwa mkwele ukaingia hivi kuna mashine mashine kwa kombele eh. Kuna eh. Kuna mama mmoja pale anapika ugali na kambale mm. kwa kipindi kile ugali kambale. Nikaekwa pale kula. Nikala fresh na nini begi kachukua kalia kwenye guta lake nikaona kama nitaibiwa kwa sababu begi linaondoka hela nayo mwenyewe mfukoni. Sasa sio mfukoni ipo kwenye viatu nimevalia na socks. Mm. Sasa kama uta kama utavua viatu niibie hapa basi sawa. Kaona kwa search. Na kweli nikazima pale kwa daraja asubuhi mapema naamka tu saa moja ile pa na maji yangu nimekaa pale saa moja nusu saa mbili nashangaa wamekuja kama watatu huyo ndugu hawanaambia mimi nije na marafiki zake hao wawili kumtangia jana walifika muda kama saa tano wananitafuta alafu mimi nimelala kule chini hawajui kama niko wapi mm. vipi da nilipomwona nyanyua mikono nikamshukuru Mungu alhamdulillah umekutanisha na huyo mtu. Ndugu yangu vipi? tumeagi pale nini? Tumeongea sana. Umeona? tundoke huku. Muda huo anafanya kazi wapi? Yesu kwa mabibo. Mm. Mimi nikachukulia pale nikapelekwa Buluni. Mm. Kapekwa kwa mama mmoja nauza maji ya shilingi mia yale ya kufungwa na alikuwa lazima alikuwa anauza shilingi hamsini. Mm. Maji ya kandolo. Ndio. Yeah na beba deli hapa, nitafute hela. Mm -hmm. Ukirudi kwa bosi unalala kumbi mrefu, nimekutoa kwenye shida, nimekuleta hapa, kula utakula, lakini shughuli unayo, pambana mwenyewe. Mm. -hmm. Mateso ya kule kijijini na huku yako tofauti, huku pigwi na mtu, utasemwa tu, ukichoka utaondoka. Mm. Lakini bado kamshukuru Mungu, kapambana na deli, pambana na deli kweli, Mungu alikuwa anajalia. Nikitoka riziki inapatikana, deni namaliza la maji ya Kandolo. Mm. Napeleka na peleka ndo kama hivyo. Narudisha hesabu vizuri. Mm. Nikifika nyumbani nakula, chai napewa. Safanya kazi vizuri. Mm. Asubuhi chai nakunywa vizuri. Mchana nakula vizuri, jioni nakula vizuri. Sema sasa. Mwisho muda kwenye mshahara. Hapo ndio ilikuwa tatizo. Mm. Sio una pa kuishi mm. unaishi kwangu nakupaje wewe hela hata kidogo Mshale elfu sabini alipo elfu ishirini mm. utaenda wapi kwenda. itabidi vumilie bro mm. ndugu wangu mbe kuna ajitafuta kapata section na kwenda gereji huyo alokuita mjini aloniita hapa sasa alitoka ali, ali kwenye kazi ya kwake huko huko Bibu kubeba beba ndizi ndizi ule mm. katoka kaingia gereji. Uh -huh. Kuna gereji kampangilia fundi mm. na ndugu yangu naye anafanya kazi vizuri tu kusugua sugua rangi hizi nini kupiga piga msasa na nini mm. ah, yuko yuko vizuri mm. hivi na hivi na hivi basi mtafute. Mimi simu sina, natafutaje? Miezi saba tu tunakuja kuonana. Mwanangu ashazoeleka. kumbuki yule mama alipokuacha aweza akamuona mimi alinileta sokoni, mama alikutana naye sokoni, kataka mtu kampa. Ah, kwa hiyo so, unajua ile kuna mtu eh, kuna mtu unakutana naye bwana, namtaka kijana wa kazi hivi na hivi na hivi na hivi, ah, nakuletea. Mm. Unamjua kwake? ujue Na mama maumivu yako kwangu mimi, sasa unanipeleka kule. Mm. Kana sawa, siku hiyo nikakutana naye, kaja sokoni kabadilisha kanipata. Mm. Buguruni pale soko kubwa bado. Mpaka mtu akutafuta kuona shughuli ipo. Mm. Lakini siku kwa uwezo wa Mungu alinipata. Tukakaa tukabageni vizuri. Kanaelekeza mazingira, ah, kaona poa. Jereji <laughs> sasa. Tunafanyaje? Kesho asubuhi na kufuata hapo ulipo tuondoke. Mama namwagaje? Kula nitakula wapi? Kula utalala. Kula usijali. Tutakula. Mm. Kulala wanaume tutalala. Mm. Ambia fresh. Katoka zangu pale Mungu alikuwa na mitihani. Asubuhi nikafuatwa kweli, kaingia zangu pale mpaka pale kwa fundi lili fresh. Asubuhi nakabizwa, jioni nakabizwa Costa, unaona hiyo Costa? Ghetto hapo. Lala hapo. Ah. Fundi ndo nakabidhi. Ndugu yangu fundi ashaondoka. Mm. Utabidi wale kwenye Costa huko. Mm. Sasa ndugu yangu anaenda wapi? Mimi naenda nyumbani. Sasa ndugu zake ana relax. Yeye na ndugu zake wengine? Eh. Alipokuja kwa ile shangazi yake. Sasa kumbe nini anakaa? Shangazi yake anapeleka gereji. Mm. Sasa mimi nafanyaje? Lala kwenye costa humo. Mm. Usitaka maisha kweli ufike. Mm. Lala humo. Usiwazo wanne mbona tunakukuta hamna mtu unakuchukua wewe lala. Poa. Nige kwenye costa piga mbapo asubuhi na mke gereji. Kukuta mimi kufua yani kufua likuwa sijui. Ningetoka kama nakota kopo. Sijui kufua. Msosi wangu asubuhi marage, jioni marage. Napiga kazi gereji afu napewa shilingi saba jioni. Unakula nini bro? marage peke yake. Marage na mandazi. Mm. mia tatu mandazi yako manne. Umekula, umepitapita pita, Kidebe kile pale sometime mtu alikuwa anatupa hivi muda mwingine mpaka unaokota wewe. Kidebe cha cha maji ya kandolo. Mm. Unaokota na kunywa. Wauzamiwa wale pale sio napita babani. Mm. Muda mwingine njaa inauma kwa sababu unaifanya na chakula unachokula tofauti. Mm. Mtu apita atoroli namna hii. Wampiga mkono kama utakunywa miwa. Bwana Yesu amwambie mimi nataka zile fundo za miwa zile. nazihitaji, hebu nigie kwanza. Mm vile vya mwisho mwisho vile zile fundo zitafunika zile ngumu. Ah, zile wanazokata wazee. eh eh zile waeke mbele Sio muwa ule maana ile ile ngumu. Mm. Unachagua zile unakaa nazo kwenye gari mle unatafuna. Muda huo ndo 700 yenyewe sasa sina hiyo. Mm. Tafuna sana fundo. Tafuna sana. Tafuna sana mpaka leo inauma. Mm. Kikombola nikotoka Kiza. Bado hapo hamna mawasiliano yoyote na wazazi wako. Hawajui ulipo hapo hamna mtu anajua kama niko wapi. Ehe, tuendelee. Da. Nikashare maisha. Sio sisi siku na kaka kaja mtu mmoja anapiga stori za ufundi sasa majumba. Mm. Hivi na hivi bwana fundi na nini dai tunalipa elfu saba. Eh, mimi elfu saba niliona kama laki. Mm. Sasa pokea mia saba elfu saba kwa siku si kama laki hiyo. Mm. Nikaona mama yangu wewe, eh, nikamfuata na mjomba wapi hiyo? Anambia Masaki. Mm site kwa mchina mm. uh, mchina eh, group 6 mm. kachangua nafanya site mm. Kwa hiyo ndakupataje ndugu yangu asubuhi kama uko vizuri tukupitie. Nashukuru Mungu alikuwa ananyoshea muda mwingine. Basi sawa asubuhi ile mapema. Saa mbili jamaa napita pale na kwa mguu anda site. Mm. Tutoke tu Masaki. Mdogo gereji iko Somanga pale ujue. Gereji ya Somanga ile ile unavyoiona. Mm. Kuna fundi anaitwa Digara pale. Kuna fundi mmoja anaitwa Mainga ndio alikuwa fundi yangu mimi Mainga. Mm. Hata kesho ukaenda utamkuta. Mm. Anaupigisha mswaki anakupa mia saba jioni. Sasa unajifunza kazi. Lakini maumivu nakula nini? Nikaona sawa. Chakula nani akupe chakula? Mm. Kale kwenu. Wewe unajifunza? Mm. Chakula ndio mwenyewe, kaona safi. Sio mbaya lakini maisha yako. Na sikutaka kumwambia kila mtu. Sao. Kwa sababu unapomwambia ndio mtu anapata fimba kukandamiza zaidi. Mm -hmm. Angawa na fresh. Mm. Basi sawa ametoka pale. mi huyo nikaingua. Nikapata elfu saba yangu siku ya kwanza. Kwa mchina Masaki. Kwa mchina Masaki sasa hiyo si alaje. Mm. Abu ah. fundi unaujua ujui? Sijui fundi, mimi nabeba ndoo tu. Beba mchanga peleka kule, abeba. Beba tofali peleka kule, abeba. Mm elfu saba wenzangu jioni wanakula ishirini ishirini na angalia mimi napata elfu saba kwani watu wanafanya vipi kazi mpaka wanapata hela kama hivi elfu ishirini eh, sasa natoka saiti narudi sasa naenda kulala wapi mm. nishazingua gereji mm. sijaenda narudi mm. fika mataa pale Moroko tabidi nikaze pale kaa saa saba usiku itabidi urudi gereji kwa sababu si washaondoka mafundi. Mm. Nimetafuta kosta yangu kama kawaida pia nikafungua kio nikaingia ndani nikazima ngalala. Mm. Asubuhi mwanangu alipitia safari. Wakakuwa wamekupitia kabla mafundi hawajaja. Kabla hawajaja, jamaa anapita saa 11, saa 12 kasoro. Mm. Fundi anafika saa 2. Mm. Asubuhi mimi safari kwa mchina. Ah, mchina siku ile tumepiga kazi ah, ndo atakutuambia bwana eh kuanzia leo juma ngapi leo? Ilikuwa Jumanne. Mm. Mpaka Jumamosi hela ndo nalipa. Natoa sasa hivi hela natoa wiki mpaka wiki. Mm. Ratiba ndo unavyosema. Kwa nafanyaje? Sawa, nitapambana. Goma siku ya kwanza jioni nimerudi nimemtafuta fundi mmoja ndo Max pale pale gereji Somanga pale Max. Nimemkuta saa ngapi? Saa 4 ile. Fundi wangu ashasepa najua anaondoka saa mbili ana wake wawili yule. Nimeuliza zangu pale. Fundi Max vipi fresh? Tunafanyaje? Gari lilopiga puti iko wapi? Gari lilopiga puti hapo mdogo wangu. Ah, ndio hii yeye. ah sawa. Kwa hiyo tunafanyaje? Namba CD 3 hapo. Napiga napiga msasa yote. Sina pa kulala, sitabidi upige mpige msasa ili jamani muda uende. Mm. Nachukua ule msasa napiga gari zile usiku ule sasa. Mchana kufanya kazi, usiku kazi. Napiga kazi. Yeah. Piga msasa, piga msasa, piga prema ile nyembamba, napiga msasa, napiga soft. Napiga msasa imekaa fresh naweza kama ilivyo. Asubuhi mimi kibuyu. After tu yangu iko mfukoni ya chai naamkia, fresh mshemega endelea mchana, chakula unakopa kule kule kazini. Upate na hela kula jioni kirudi. Kweli alianso nimetafuta mazingira yangu mpaka mwisho bila pokea langu ya wiki, ndo pale kidogo nilipoanza kuona uafuani wa maisha. Baada ya kupiga poti mm. ilikuwa siku ya Ijumaa, siku ya mm. mwisho nakumbuka kupiga poti mm. kwenye magari mm. kwa fundi Mainga mm. garage Somanga pale mm. siku nikapiga poti usiku fresh asubuhi mwenzangu kanipitia, ina maana nimeamkia Jumamosi sasa mm. ndio mchina anatema mpunga Mm. Hela eh, ina maana. Wiki nzima. Wiki nzima huo. Mm. Nifika pale muda huo nilikuwa napokea 700 au shilingi 3000. napopiga msasa napewa na fundi mwenye huruma village. Mm. Lakini Costa muda huo mzima shasugua msasa tayari. Mm. Napewa 3000. Mm. Basi la jioni ile pale naitwa jina langu kwamba Yasiri Ramadhani njoo usaini hapa sikujua nilikuwa nilichokuwa nakipokea kwamba kweli kinapokelewa kama hicho, kwa sababu hiyo hela sijawahi kushika kwa mara moja katika maisha yangu tangia nikotokea kule. Mm. Basi napiga saini yangu pale, nakuja kukabidhiwa shilingi elfu arobaini na mbili ndugu yangu, saba mara sita hiyo nilifurahi sana mm. Nilimkumbatia ndugu yangu huyo alikupa connection eh, kwa bashasha zote kwamba huyu ni mtu mm. na kalifanyia wema kiasi fulani, yani ni mtu zaidi ya mtu mm. kwa sababu chewe kushika ile hela pale pale, ndugu yangu ananiambia wewe, kila ngitoka kule nakuta kwenye magari, kwani wewe unaishi wapi? mm. ndio mjibu mimi nikamwambia, ndugu yangu, mimi maisha yangu ndo pale mm. ile yeah. pale unaponikutaga ndo kitanda changu na ndo sehemu yangu ninayoishi mm. ah